あの今日はもう多分寝れないですね帰って皆さんも多分寝れないですよね <laughs> みんなも一緒の気持ちですよね引きずれせんとってワン <laughs> スも引きずれて今日はもうみんな寝ないっていうこと地方から来てる人もいてあんの地方から来てくれてはる人もいてんのごめんやん